गरेर चरण भएका भाइ बहिनीहरू अन्तिम चरणमा आइपुगेका छन् यो प्रतियोगिता कक्षा एकदेखि पाँचसम्मका विद्यार्थीहरू सहभागी हुनेछन् यो गायन प्रतियोगितालाई दुई चरणमा विभाजन गरिएको छ पहिलो चरणमा कक्षा एकदेखि तिनका विद्यार्थीहरूको बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ भने दोस्रो चरणमा कक्षा चारदेखि पाँचका विद्यार्थीहरू बिच प्रतिस्पर्धा हुनेछ अब म म्युजिक क्लबको क्याप्टन र भाइस क्याप्टनलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दछु is the art, the art of expressing our inner feeling through a unique medium with freedom that stuns our soul. Good afternoon to everyone. We would like to welcome all our brothers and sisters, respected teachers and everyone present here. I can honestly see the spark of excitement in everyone's eyes for this program. Firstly, we would like to express our thanks and gratitude to... For this year, grade 1 to 5, we have a singing competition and 6 to 9, we have a dance competition. Next year, grade 1 to 5 they will have a dance competition and 6 to 9 नेपालमा रेकर्ड गरेको दुई हजार बाहन्न सालमा कहिले बाहन्न साल भनेको म सबैको हजुरआमा हुँ है अब म हजुरआमाले गीत सुनाउँदैछु अनि यसका गीतकार राममान त्रिसित जो स्वर्गीय भइसक्नुभयो र सङ्गीतकार आदरणीय लातिकाजीलाई उहाँ पनि भइसक्नुभयो रेडियो नेपालमा अहिलेको जस्तो ट्र्याकमा गाउने सिस्टम थिएन त्यहाँ चाहिँ यसरी नै सबै म्युजिसियनहरू सो भई हाले तिमीले सोध्यौ सन्चै छौ भने म सन्चो भई हाले return.